Здравствуйте, дорогая церковь! Кто меня не знает, меня зовут Мария Филоненко, и э, сегодня я хочу посвидетельствовать, э, воздать Богу славу, и самое важное – это то, что насколько важна в нашей жизни молитва. Ровно неделю назад со мной случился один э, случай. Э, мы поехали за грибами – а, после дождя. Это было в 10 километров от нашего дома. И а, местность была для меня совсем незнакомая. Там, получается, был луг, речка протекала, и сверху вот так, да, выше подняться, где-то метров 500, там лес. И в этом лесу мы собирали грибы, мы немножко забрели неправильно, потому что когда возвращались, мы не с той стороны вышли. Получается, нам надо было прямо выйти, а мы немножко вышли как бы правее, с, со стороны да, леса. И получается, там такая местность, что никто не ходил, сильно высокая, вязкая такая трава, и надо было резко спуститься так вниз, да. Если шагом это не получалось, надо было немножко э, как бы бегом. И у меня Тимурка спустился, Говорит, мама, давай спускайся, беги. Я говорю, сынуль, нет, бежать не буду. Ты смотри тоже осторожно, потому что ногу можно подвернуть или сломать. И тут я сама иду и как бы бегу, потому что там сильно спуск, идти нельзя. И вязкая трава, моя нога запутывается, и под этой травой там муравейники. И я ногой, э, одна нога запутывается в траве, другая нога встает на муравейник, и я падаю. Тело в одну сторону, нога моя в другую. И я лежу, вот так вот эта нога лежит, вот прям вот так вывернутая. И я такая думаю, да, Господь, я же не помолилась, когда выехала. И я начинаю молиться, Господи, я прошу Тебя, пожалуйста, только не перелом. Мне же еще домой ехать надо. Кто же за руль сядет-то, а? Я же с ребенком. Я полежала, помолилась, я встаю, и знаете, такая боль, она тупая, как бы я ее не чувствую, но мне надо идти, потому что кроме меня, ну как мы домой доберемся? я иду. И там дохожу уже, когда переход такой мостик, речка, там была вода, я в эту воду ногу опустила, минут 40 я посидела, сынулька возле меня – Нога немножко отошла, как бы онемела, боль, да? Вот такая была у меня. Я доехала домой. Доехала я домой, и мне еще говорит, Вера Кашко позвонила на телефон, я ей рассказываю, она говорит, так ты помолись, попроси, чтобы церковь помолилась. Вот. Ну, я как-то на это не обратила внимания, думаю, да ладно, я же уже помолилась, зачем мне еще просить, чтобы там кто-то за меня молился. Оказывается, какая важность молитва – я э, ложусь спать, и у меня ночью нога еще больше начинает болеть. Настолько болеть начинает, что я не могу ни на одну сторону, ни на вторую ее повернуть. Вот как бы я ее ни крутила. я спала, вот так у меня нога вот так, значит, висела, и я подлаживала мягенький, э, игрушку мягкую, и только так я спала, я даже ее не накрывала, потому что если накрывала одеялом, она даже от одеяла болела. Я подумала, ну все, наверное, точно перелом конкретный или трещина. И рано утром у нас э, была молитва, я попросила церковь, мы молились за исцеление моей ноги, и вы не представляете, что случилось. После молитвы э, я забыла об этом, что у меня болит нога, и я как козочка бегала там во дворе, делала свои дела, маме помогала. И на вечер... А, у меня э, размотался бинт эластичный. И я обратила на это внимание. Такая, елки, а у меня-то нога болела. А она-то прошла. Господи, это же какое чудо! Да это просто невероятно, как, какая у меня была боль. Аллилуйя, слава тебе, Господи. Ну разве это не чудо? Класс. И, и все. То есть а, и когда я увидела свою ногу, а у меня нога вот такая большая, как три ноги, опухшая вся, красная, синяя по бокам, там пятка у меня была полностью синяя, я на нее стать не могла. И она не болит, я могу вставать на ногу и ходить. Я целый день проходила без боли в ноге, она даже не напоминала, только один вид. Когда я бинт размотала, он показал о том, что у меня болела нога. И вот чудо, и знаете, для себя я получила такое откровение от Господа и поняла, насколько важна в нашей жизни молитва. Что бы мы ни делали, куда бы мы ни ехали, куда бы ни шли, да, всегда надо молиться, разговаривать с Господом, и Он покажет правильный путь. Казалось бы, а обычное грибное дело съездить за грибами, да? Что же это такого? Но если бы я с утра помолилась, мы бы, во-первых, мы бы вышли правильно, нашли бы путь. Мы бы вышли там, где люди ходят, а не с той стороны, где вязкая трава, и где люди не ходят, и где можно вот такое вот случиться, да? Я вас очень-очень сильно всех люблю. Я вам желаю Господнего благословения, исцеления, и чтобы мы всегда присутствовали а, в молитве и не забывали, что молитва – это очень-очень важно для каждого из нас.